қайырлы күн қазақ елі баршаңызға сәлем бердім кішкене уақыттарыңызды алсам айып етпеңіздер өзімнің жолдасымның және қолымдағы қызымның атынан үндеу жарайын деп отырмын қасым жомарт кемелұлы өзіміз өзіміз өмір сүру құқымыздан айырудан яғни өлуден басқа шарамыз қалған жоқ қызымыздың кәмелетке толмаған бес баласы бар ең кішісі алты айдан асты үкіметтен қайыр тілеп жүргендер қатарынан емеспіз талабымыз талабымыз жұмыс істеуге кедергі келтірмеулеріңізді еңбек ету мүмкіндігімізге қарсылық жасамауды яғни ата заңымызда атап көрсетілгендей құқықтарымыздың аяққа тапталмауын талап етеміз алты бала тәрбиелеп өсірдік алты бала менің балаларым ешкімнен қайыр сұрап не болмаса жұмыс сұрап жүрген жоқ қайта елге көмегін беріп қолұштарын беріп үлгі көрсетіп жүр мейлі саудада болсын мейлі медицинада болсын мейлі ана әсіресе қолымдағы қызым төңіректегілерге малдар ауырып қалса басқа болса көмек бермесе және оның өмірі ойлаймын балаларды ембекке еңбекке баулып жатыр тұра өзім құсап қысқасын айтқанда балаларымда ешкімен ешкімнен кем емес елдің кеуде жағында жүр алдында демесем де кеуде жағында Алақан ешкім де ешкімге жайып отырған жоқ үкіметке де жайып отырған жоқ тек қана еңбек ету мүмкіндігін ғана талап етіп отырмыз біздің ауданда ауданды жетісу облысы кербұлақ ауданы іс жүзінде ұйымдасқан қылмыстық топтың әлі де сол қармағында қалып отыр қарап отырсам кешегі ә, парламенттің халық парламентінің екінші жиналысында да мынандай ой келді ой емес енді көзім жеткен нәрсе ол тек қана ұйымдасқан қылмыстық топ кербұлақ ауданы емес бұл қазақстан бойынша ұйымдасқан қылмыстық қозғалыс яғни назарбаевтың құрған чіріген жүйесі чіріген жүйесі ана ақтөбелік бауырым самат айтып жатқандай самат асимов воровской закон деп бұлар сол ұрылардың жүйесін құрған ақымақтығы деймін бе назарбаевтың есектігі деймін бе және соның әлі де жолын ізін жалғастырғысы келетіндер ұрылар ол мемлекеттің ішінде ғана өзінің заңдарын жасап не қылады бірақ ұрылар мемлекет құра алмайды мемлекет бола алмайды а біздің мемлекетіміз сондай ұсақ түйекке бағытталып кеткен өз халқын өз сонаған өз мемлекетіне өзі қарсылық білдірген балаларының болашағына балта шапқан қандай қызметкер болса да әсіресе әскери прокуратура сот халқыма адал болам деп ант береді бірақ анттарын ұмытып кеткен халыққа емес биліктегі шірген құлақтарға ғана ант берген әйтпесе кешегі қанды қырғын қаңтарда да кешегі қанды қырғын қаңтарда да олар анттарына адал болып халықпен бірге болса мұндай қанды қырғын болмас еді а бұлар сол халық жауларының ойына келген істеуіне мүмкіндік берді міне серік ұсталды деп жатыр сотталды деп жатыр мәсімов сотталды деп жатыр оның бәрі сайқымазақтық шын қылмыскерлер әлі ұсталған жоқ қанды қаңтарға әлі баға берілген жоқ ал енді біздің мемлекеттімізді сақтап қалғымыз келсе балаларымыздың болашағын жарқын болсын десек 93 үшінші жылғы ата заңымызды қайтару керек және тағдыр тоғыстырған халық жоқ бізде біздің қолтығымызға тығылған халық сондықтан қазақтың жері ата бабасынан қалған мұра ұрпаққа ата бабасынан қалған мұра сол жеріміз болғаннан кейін мемлекеттігімізді құрып отырмыз қазақ мемлекетін а назарбаев құрып қойған біріккен ұлттар ассамблеясы халықтан жоғары тұр халық депутат сайлай алмайды мүмкіндік те берген жоқ оған міне 19 тоғызыншы наурыздағы сайқымазақ сайлау куә ал ассамблея жеті депутатты сайлайды халықтан жоғары тұр ғой заңды аяққа таптап жатыр ата заңымызды аяққа таптап жатыр сондықтан қайталап айтам ата заңымызды ата бабамыздан қалған қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі деп жазылу керек жазылу керек ата бабамыздың ұрпағына қалдырған аматына қиянат жасамауымыз керек жерге меншік құқы жоқ жер мемлекеттің де меншігі емес ол қазақ халқының меншігі ортақ меншігі жерді жалға да берілмейді жалға берілу деген сөз яғни жерді товарға айналдыру өйткені уақытша меншік құқы беріледі сондықтан жер жалға да берілмейді тек қана пайдалану құқы жермен тікелей жұмыс істейтін егер де назарбаев екі сиырды асыраңдар кредит алыңдар деп халықты айтқаны болмаса халыққа оны қайбауды айтқан жоқ ал қасым жомарт кемелұлы өзің айттың ғой әр ауылдың жайлы мен шабындығы ең масқарасы осы шабындықта назарбаевтың тағы да бір қылмысы ол ауыл халқын 10-15 процентке түсіремін деді сондықтан ауылдың адамдары мал өсірмесін деп егістік жерге гектарына 15 теңге салық болса жайылымға 20 теңге болса тележкасы мың теңге болып тұрған кезде шабындықтың салығын он мың көлемінде жасап тастаған бұл алаяқтарға да рақат болды мен осыны көрсетіп жүрген үшін мені ауылдан қуамыз деп өйткені мен атап тұрып көрсетіп жатырмын бекеевтердің біздің кербұлақ аудан жекешелендіріп алғысы келіп отырғандығы ауру малдары тасып жатқандығы солтүстік қазақстаннан оған генералдыққа жетіп алған Бекеев жолға жауап беріп отырғандығы мына жерде облыста әлібек жақанбаев деген әкім облыс әкімінің орынбасары қамқор болып отырғандығы ұрылардың да құтыруы кеше міне кеше ғана болған Күлебаевтың соты ол да антын бұзды ғой халық деді, адал қызмет етемін деді бірақ халыққа қызмет еткен жоқ оны қорғаушылар да шығып жатыр біздің облысты біздің облысты өткенде тимполдың жігіті айтқандай амандық батал болаттың тек қана қуыршағы болды облысты болат басқарды деп Бұл не алады педофил сауатсыз ағасы да сондай сауатсыз ағасының сауаты болса ешқашан қазақ мемлекеті болмады деген сөзді айтпау керек еді өйткені оның білімі жеткен жоқ көрген тәрбиесі өгей болса да тіпті көмектескен шығар ана шошқаның астын тазалап әкесінің естуімізше шошқа баққан дейді ғой шошқасы болған дейді орыстардың мүмкін сол шошқалардың кашасын ұрлап жеп шошқалармен қосылып милар ауысып кеткен шығар қорта келіп айтарым заңды өрістікел бұзып 2007 жылы берген жайлымдық жерімді қайтаруын ембек етуге мүмкіндік беруді мен 2007 тен бері 16 рет болама, 16 рет ачатым тапсырып отырмын ол жерге Ектейін қарсың деп бәленше бәленше жыл конкурстардан қуатты жарайды мен дауласпай конкурсқа қатысып қайтарып алайын бес жылдан кейін дегенді бірақ бес жыл емес маған қырық тоғыз жылға берілуге тиіс болатын оны бәрі мойындап отыр бірақ орындауға келгенде бәрі баяғы кемпір шалдар айтқанша көттерінің басына қарап отыр одан асамай отыр мүмкіндік беріңдер еңбек етуге әрбір қазаққа әрбір отбасыға сонан кейін барып талап етіңдер неге мынау дұрыс емес деп қорыта келе айтқанда облысты да жазалауға болады бірақ мен өзім тікелей айтып отырған есболатов бастаған кербұлақ ауданының ұйымдасқан қылмыстық топ түгел жауапқа тарту керек қызметтен кету керек мен қайрат бекеевтің қайрат бекеевтің 19 тоғызыншы наурыз емес 19 тоғызыншы ақпанда депутат болып сайлап қойған айтқан он үш депутаттың оны сайлану деген сөз сол тізімдегі анау үшеуі тек қана көз алды ғана барлығын бір ай бұрын сайлап қойған қана, қана, қанат есболатов яғни заңды рысқұл таптап отыр аяққа таптап отыр конституциямызды аяққа таптап отыр мемлекеттігімізді масқаралап отыр мұндай адамдардың жұмыс істеуге құқы жоқ оның досы алданбекеев мүмкін жаңағы кезінде назарбаевтың күйеу баласына арқа сүйеген шығар прокурор болды ғой азамат жылқыбаев кеше қаңтар оқиғасында бір ауыз сөз айтуға жарамаған мүмкін өздері шығар сондықтан біздің ұйымдасқан қылмыстық топты жауапқа тартуын сайлаудың нәтижесін мен облысқа да бармай ақ қояйын республиканы айтпай ақ қояйын өзіміздің аудандағы депутаттарды қайта сайлауды талап етемін халық ішінен бекеевтерді жолатудың да қажеті жоқ олардың тындырғаны әні субсидия субсидия деп ол кезде қанатта жаңа жер қатынастарда болған білет фрегат фрегат субсидия деп өтірік тұқым алу ә, фрегаттарды қирату әлем банкта тұрған неге жауапқа тартылмайды неге халық еңбек етіп мемлекетімізді нығайтуға құқы жоқ қасым жомарт кемелұлы осыған сізден жауап талап етемін бір жыл болды мені қабылдайды дегеніне президент әкімшілігінде келесай, келесай деп міне бір жыл болды. 31 бірінші майда былтыр осы референдумға байланысты аштықты бастаған болатынмын көтеріп жүргенім жер байырғы қазақ жер деген сөз емес қазақ халқының ата бабасынан қалған мұрасы ортақ меншігі деп жазылу керек конституцияда қазақ халқының сол қазақ халқының жері мұраға қалған арқасында қазақ мемлекеті құрылып отыр ал енді мемлекетте бірінші іргетасы қазақтың жері болса қабырғасы Өзіміз болсақ, тілімізде шатырмыз болу керек. Әдет құрпымызда. Біз басқолтарды қуайық, басқа ұлттардың арожданына қорлайық деп отырған жоқпыз. Өмір сүрсін. бен бірдей құлы боп. Бірақ шаңыраққа қарасын қазақ халқының жерінде тұр қазақ қалқының суын ішіп отыр қазақ халқының ауасын жұтып отыр сондықтан қазақ тілін қазақтың салт дәстүрін тарихын мойындасын және бізбен бірге жақын болашақ жасауға ешкім қарсылық білдірмейді бірақ бізге жаулық жасамасын біріккен ұлттар ассамблеясы тарасын шәрізөктің қайталап айтам ұйымдасқан қылмыстық тоғыр жауапқа тартылсын қызметтен кетсін бақса қалдың құқы орнына келсін жағы бекеевтер тартып алған ана генерал қызметтен қолып, погоннан айырылсын сөзіндегі емес іс жүзіндегі жаңа қазақстанда ұрпағымыз өмір сүрсін қасым жомарт кемелұлы осы айтқандарым құлағыңызға жетеді жетпейді бірақ егер осылай жалғаса берсе ақыр бәрібір малымызды жаятын жеріміз жоқ бүйтіп қорланғанша жолдасым да алты баланың анасы болған бес қырық баланың анасы қызым да мен өзімде өзімізді өзіміз өртеуге дайынбыз бұл қорқыту емес бопсалау емес шарасыздықтан жасайтын іс болайын деп тұр тыңдағандарыңызға рахмет әзірге жетісу облысы кербұлақ ауданы шаған ауылының тұрғыны ақылбайдың баққаны